Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, I want to share the newest alcohol-free toner na napakamura. I think this is my first impression kasi kakapadala lang nila sa akin. This is from Omo White guys. Pinadala nila sa akin yung new and improved toners nila. So una, meron silang pa-welcome to Omo Generation. So hashtag Omo Generation. Meron ako tatlong toners dito. Ito ay based lang sa kung anong makikita ko ngayon doon sa kanilang product kasi itatry ko pa lang siya ngayon. Actually, ongoing na yung isa. Pero syempre, gusto ko na rin ibigay sa inyo yung thoughts ko about dito. And then, I'll give you my final review once nakakita na ako ng any changes sa mukha ko. Kung may pagbabago ba. And ito siya guys, yan. 150 ml. Nung pinadala to sa akin, ganito siya kadami. Like, hindi talaga siya puno. Kung makikita nyo, meron talagang agwat. So, sa tatlong to, there are different types. So, suitable siya sa mga Filipino skin kasi magkakaiba siya ng variant na pwede nyong gamitin. So, unahin natin yung at most na ginagamit ko ngayon at tinatry out ko ngayon. So, ang aking ginagamit ngayon is itong si Whitening Toner Acne Clear White. Lahat to guys, alcohol free. And ngayon, ang ginagamit ko is for oily and acne prone skin. So ito siya guys. Ito yung ginagamit ko sa ngayon dahil sa nakikita nyo guys, I oh! have an acne here. Sa final review ko guys, huwag kayong magalala. Papakita ko sa inyo kung ano yung na-clear out niya na acne sa akin. Pero ito, ginagamit ko siya at the moment kasi meron ako dito mga acne spot, a red spot galing sa pimples. Omo White Acne Clear White Pure Pore Whitening Toner is a fast, absorbent, lightweight formula that gives maximum hydration with a quick swipe. Paraben-free siya. It's vegan vegan, cruelty-free, non-GMO, contains 12 months. Pag inopen mo siya, yun yung kanyang capacity scientifically mixed with powerful ingredients to soften and re-energize your skin. A must-step by any skin regimen, this toner mildly exfoliates to achieve that radiant and unforgettable white glow. This toner is for purifying for smooth and fresh skin. That is Oh My Glow Actives. So there are three highlighted parts dito sa toner na to, dito sa Acne Clear White, which is yung glycolic acid, niacinamide, formaldehyde and lactic acid. So guys, andito rin naman yung caution niya and also yung storage condition. Andito din yung ingredients which is good. Ito ay imported and distributed by Everbelena made in Korea product. Like dun, dun talaga siya ginawa. Oily and acne prone skin. Kaya ko siya ginagamit ngayon kasi guys, oily ako and at the same time, mayroon akong acne spot na kailangan kong tanggalin and yung mga tiny bumps ko na kailangan kong tanggalin kaya gusto ko siyang matry. Gusto ko siya kasi hindi siya sealed na bottle. So, ang maganda dito, it's transparent already. So, makikita mo kung hanggang saan or gano'ng karami na lang yung product. So, pag chinake mo siya, makikita mo dito na uh, hindi siya masakit sa mukha. Is alcohol-free. So, ayan siya. Pag nakita nyo, ayan. Marami siyang bula which means naghahalo dito yung mga three ingredients na pinaka-highlighted part nila. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, ngayon, punta tayo sa whitening toner Intense Cleanse White. So, ito naman yung color black nila. This is alcohol-free as well with activated charcoal. And this is for normal to combination skin. Sabi ko nga sa inyo guys, itong tatlong toner na to, perfect for Filipino skin types kasi there are three variants na pwede kayong mamili. Omo White Intense Cleanse White Magic Water Whitening Toner is a fast absorbent and lightweight formula that gives maximum hydration with a quick swipe. So I think pare-pares lang sila ng first description. Yung Oh My Glow Actives nila, kakaiba. So meron tong activated carbon which is allantoin. So, meron siyang activated carbon, allantoin, alpha-arbutin. So yun yung re-highlighted ingredients part ng black na toner burger na to guys. Yung ingredients neto guys ay andito rin naman. So kung meron kayong mga katanungan sa ingredients, kung ano ba yung meron dito, pwede nyo siyang tignan lahat sa likod para makita nyo. Punta tayo sa next one. So we have here their whitening toner Ulala White. This is for normal skin naman, itong color pink. And the three highlighted active ingredients for my Oh My Glow Actives is glutathione, lactic acid, and alpha-arbutin. So, yun naman yung nalalaman ng color pink na to. Ito naman is yung for normal skin. So, di ba kung i-check nyo sa tatlong to, andito na lahat. Kung ano yung skin type mo, mahanap mo na dito. Like, magagamit mo siya. And ang maganda pa dito is, ayun nga, alcohol-free siya. And lalo ngayon guys, actually ako, kakagaling ko lang sa Rejuve to be honest. And if galing ka sa rejuve, kung kakatapos mo lang mag-rejuve, kailangan mo na mga mild products na hindi makakasakit sa mukha mo. Kasi kapag may mga alcohol siya, probably yung skin mo is magiging mahapde. Like kahit sabihin mo na wala ka naman masyadong nilalagay sa mukha mo, pag may contain siya ng alcohol, makakadamage pa rin siya ng skin mo. Kung galing ka sa mga skin peeling, ganyan, yon delicates kapag gagamit ka ng mga astringent pa na matatapos matapang kasi nga kailangan mo ngayon ng mga mild products para gumaling or what I mean is parang bumalik yung dating plum ng skin mo. So by the way guys, lahat pala ng question nyo, I will leave the link on the description box below yung kanilang Instagram, Facebook page, and kung saan kayo pwedeng umorder ng toner na to. And by the way, guys, bago ko siya gamitin, ito po pala yung kanyang price. Ayan. Kung may question kayo, you can comment down below para malaman ko rin kung, or, kung isa kayo sa mga gumagamit nito, Let me know your thoughts about this product. So, ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano siya ginagamit. So, I already have my cotton pads here. Wala lang akong foundation dahil nagtanggal na ako kanina. So, ngayon gagamit tayo ng toner nila. Maganda tong gamitin sa umaga at sa gabi. Tsaka kapag feeling mo ang dumi ng mukha mo, gusto mo mag-refresh, eto. So, ganyan lang siya guys. Gagamitin ko siyang ganyan. Siguro mga limang patak is okay na sa akin. Malilinis niya na yung buong mukha ko nun. So, isuswipe ko lang siya. And yung scent niya, oh, amoy fruity smell siya guys na parang may pagka Pero sa akin, more on fruity smell yung naaamoy ko sa kanya. Unahin ko kung saan ako maraming mga post acne marks para matanggal. And ang nakakatuwa dito kasi, syempre, pag galing ka kasi sa rejuve guys, yung mga product na ginagamit mo minsan sa mukha ay mahapde. Ito, hindi siya ganun kahapde. And at the same time, sana makatulong talaga siya sa post-acne marks ko, matanggal niya, para maging maganda na ulit yung aking skin. Guys, pag gumagamit ng toner, nasagod ko hanggang dito, sa leeg. Para natatanggal din yung mga dirt na meron ka sa leeg, ba? Diba? Mukha nang malinis and healthy glowing na ulit yung mukha nyo. So, sobrang dumi yun. Oh. Kahit sabihin mo na naghugas ka na, meron pa ring foundation na nakuha. So, wag magtiwala sa first cleansing. Alam nyo guys, pag ganun yung mukha ko, maghuhugas pa ako ulit niyan kasi nga sobrang dumi. Susunod guys, mag-share ako ng mga mild cleanser na pwede nyong gamitin. Gagamit ako ng mga mild cleanser na pwede ko ipakita sa inyo, lalo na kapag uh, lagi kayo naka-makeup or kahit wala man, or paano mag-double cleansing, ganon. Pero sa ngayon guys, I will try this and as of the moment guys ha, napapansin ko sa ngayon na paggamit ko kasi I think 3 days ko na ata siyang ginagamit. Maganda siya sa nakikita ko ngayon. Hindi naman ako nagpo-purging at all. Yun ang maganda doon kasi syempre pag unang gamit mo na mga kahit anong skincare or any toners. Basta unang gamit mo, may reaction kagad yan. Sa ngayon, I'm still waiting. So, i-update ko kayo. This is just my first impression. So, let me know if you already use this one. Let me know your thoughts and your experience about it. Comment down below. Make sure to subscribe on my channel down there and also like this video if you would like so and also comment down below if you have any question or any suggestion. See you guys at the final result. Thank you for watching for now. Goodbye everyone! Thank